baila, baila mi negrito, baila, baila, baila mi negrito. Ese son de cumbia, que es sabrosito. Mira, mira, mira mi negrito. Qué feliz bailando, bien apretadito.